мальчишник. Нам нельзя елку разбирать. Ты ругаешься на охоте, что он елку разбирает. Он должен уйти. Он злится. Страшно. Да, да, да. Скажи, джопой к вам повернусь и все вам выскажу. Ну ах ты. Да, да, да. Да, да, да, злая Катя какая. У-у-у. Все, не смогли мы больше бороться с этим ежевечерним противостоянием. Снятые шары каждый раз. Я уже подошла вплотную. А он все равно не боится меня. В общем, решили мы елку снять. Гешка протестует. Да, Пузан, Усан, Ушан? Нет, не оставим елку. Не оставим елку, уберем. <laughs> Тимур, орете, орете, орете, кот. Ой, кто там? Кто там? Да, вот так выглядят злые ориенталы. Ну, не злые, а такие, как... Которые немножко эмоциональные слишком сильно. Да? Да! Все, подуспокоился чуть-чуть. Подожди, сейчас еще дубль два будет. Сейчас еще пылесос принесем. Дима Слянки. Какой впечатлительный кошак вообще невозможно. Two hours later. Че, Гешка, все? Прикатили пальму теперь на место елки, да? Не нравится пальма? А? Пальма не нравится нам. <laughs> Ну все.